Arratxalde hon eta ondo etorri, Gernikako artea eta bakearen nazioarteko zeigarren topaketa honetara. Bakea, beste izpiderik ezin izan UNESCOk bakearen iria deklaratutako Gernika lumon. Egitasmo hau bakearen aldeko lanean diar duten hiru erakunde kantolatu dute. Gernikako bakearen museoa fundazioak, Gernika gogoratuz fundazioak eta Gernikako kulturretxeak. Irurek batera, mila bederatzeren dalaro gehieta emeretzian, artea eta bakearen arteko harreman estuari buruzko ikerketa, eziketa eta zabalkuntza lanari ekiteko erabaki hartu zuten. Artearen hildotik abiatuta eta bero osotasunean hartuta, munduko kulturaren sorkuntzari ekarpenak egin altzaizkionez, baita bakearen kulturari ere. Esan bezala nazioarteko zeigarren artea eta bakearen jardunaldiak ospatzen gabiltza, bakearen hizkuntza bakearen hezkuntza lelopean. Aste artean Bilbon eta gaur Gernikan literaturak eta bereziki poesiak bakearen hezkuntzan izan duen ekarpena aztertzeko. Poesia eta bakearen hezkuntzaren arteko esperientzia eta mankomuneko lenguaiak sustatu eta lanildo berriak zabaltzeko asmoz. Hainbat ekintza izan ditugu eta topaketa hauek ondo borobiltzeko asmoz, Itxaro Borda, Leire Bilbao, Ricardo Arregi, Arkaizkano eta Kirmen Uribe Olerkarien poesia erresitaldia izango dugu. Segidan holtza gainean izango ditugu Itxaro Borda, Leire Bilbao eta Ricardo Arregi. Ibai Etxebarria piano joleak musika jarriko dau eta gure olerkariek euren hitzak eta sentimentuak. Besterik barik, az dila, poesia erresitaldia. asko e, ni ona ekartzagatik e, eh, irakurriko dut bi poema. E, Elena e, nire bizitzan e, gehien eragin didan e, gerrari buruz da, Bosniako gerrari buruzkoa. E, ni gazteiztarra naiz eta hemen agertzen da nire iria bebai. Iruro zei lerro hiri setiatuan. Gazteizko plaza eta kaleak lasa izeharkatzean, egurero bezala lanera edo lagunen gana, bapatean asaldaturik pentsatzen dut, hau bera, han egitea, arriskutsua dela oso egun askotan. Eta etxe begiratuz kalkulatzen dut, begia hotz, dardar gogoa, zein aukeratuko lukeen franko tiratzaileak. Nondik etorriko nere burua, lore beltz odolezko bilakatuko duen bala. Zuzmagarria baita plaza zabalegi hori, kale ura, etxe handiz inguraturiko parkea. Entzun dut Sarajevoko parkeetan zuaitzik ez dagoela jadanik biztanleek moztu baitituzte etxeak berotzeko. Eta bapatean esaldaturik pensatzen dut, ez dudala nik etxean zu egiteko leku egokirik. Gainera, nire kalea eraikuntza ofizialez beterik dago eta goberno bulegoak garrantzizkoak omen direnez gerra garaian, bapatean asaldaturik pensatzen dut, kalea iztiligune bihurtu eta zuntziturik egon daitekela agian Sarajevoko nere etxea. Nola moldatzen da ni naizena Sarajevon? Lanera doa oraindik adibidez? Ala ohitura arrunt hoie guztiak aspaldian desagertu ziren. Eta papatean esaldaturik pentsatzen dut, ikastetxeak itxita egongo direla ziurazko. Nerea, gainera, trenbidearen bestaldean dago. Geltokitik hurbil eta trenbideak eta geltokiak kontrolatu beharreko gauzak omen direnez gerra garaian, luzaro itxaron iristen ez diren eskutitzak eta berriak ezin izkribatu nola egiten ditut erosketak zara jebon. Kilo patatak amar marko balio duenetik, orduak ematen ditut batuketak eta kenketak egiten, baina emaitzak goze dira beti. Eta bapatean esaldaturik pensatzen dut, gozea, hotza, izua, hilarak, zoritxarra, oitura, er-, ezin arruntegiak direla, gerra garaian banaturik dago jadanik iria. Barne mugak zauri dira, eta zauri hoien odola ez da metafora. Trenbideaz araindi etxai lagunak, zubiaz onaindian lagun etxaiak. Niri egokitu zaidan egoerari nola egokitu natzaio ni. Eta bapatean esaldaturi, pensatzen dut, ama sartaldean bizi dela eta ni berriz erdialdean. Eta bi auzoak anaien anaiarena ere bai urrunago egon daitezkela gerra garaian. Eta banaketa horiek ezustekoak direla eta gerrak gau hartan zure etxean azaldu nuelako nago hemen. Ez da falta gazteizko inguruan leku egokirik artilleria kokatzeko zaldiaran edo gazteizko mendiak ez dira iliza mendia bezain ikusgarriak izango, baina handik jaurtikitako bombek lan ona egin destaketen. Eta gero, errepidetara oinez irten pardeltsoak bizkarrean, iritar irigabeak, udan bada sargori, neguan bada izotz inora ez doazen bideetan galdurik, inon ez dagoen babesanen bila. Bakeitunak itunak sinatu arte bizirik irautea da kontua. Ez dezala deatruak beste sei bat idatz. Bar da nire azken liburukoa, bitar beharra, eta izen buru dauka, gerra argazkia. Jendea hil dute bomba horiek, pertsonak diot. Aragia auskorralen frogarik behinena. Begiak urtu egin dira, odola isuri. Gibela eta beste errai guztiak desegin sukaldari berrien eskuetan bezalaxe. Baina harrigarria da gauzen osotasuna. Zapatak osorik daude, hautsa baino ez dute. Armairuak eta hoeak ere osorik hor. Izarak gorriz tindatura, zarpaildura gutxi. Kristal guztiak ez dira urtu, batzuk zoilik eta izpiluak erosi berria dirudi. Alfombrak osorik, hautsa eta berriro ere, odol bildua soilik gauza guztien gainetik. Egia da hormak zuntziturik daudela eta zabaian zulo bat bomba kartu zuen bidea dagoela. Gainerako gauza hauskor guztiak hor ikusten dira bizirik hauts eta odola edonon jakina ezin bestela izan, baina errazki konponduko lukete igeltxeroek medikuek jadanik konpondu ezin dutena. Ezkerrega. hon eta eskerrik asko ona etortzearen. Nik hiru poema labur irakurriko dodaz, gerra, memoria eta sormenaz. Gerra eta zu. Gerrak, egoak jandizkio uso zuriari. Gerrak, uso zuriak jandizkio egoari. Egoak, gerra zuriak janditu usu, usu zuritu dira gerrak egoan. Zuri ere, gerrak egoak jandizkizu, zuri ere, uso zuriak jandizkizu gerrak. Egoan, gerrak uso zuri, uso gerrak egoan. Egan doazen gerrak, egan egiten ez duten usoak. Gerrak egoan usu. Egorik gabeko gerrak, egorik gabe zu. Memoria Nire izena astu nuen lehen bizi. Eskuak zertarako nituen ahastu nuen gero. Hitzak zertarako diren minak zerreza nahi duen. Nire izena astu nuen lehen bizi. nigandik espero zituzten esperantza guztiak, ahantzi nituen gero. Zeini egin behar nion irribarre, zeini eskua horatu. Nire izena astu nuenetik, beste zertaz ez naiz oroitzen. Ordutik aurrera sortzen dut. Brick zen maia eh, poeta ezagunaren maitalea. Ni ez naiz Lilibrik. Ni ez naiz Lilibrik. Ez diot estalini gutunik idatziko maiakouskiren poesia goratzen. Ni ez naiz Ana Ahmatova. Ez ditut poemak erreko semea kartzelatik ateratzearen. Ez naiz Simone de Beauvoir baino gelako izpiluan bere gorputz bilustia argazkiratzen. Ez naiz Rosario Castellanos indigenen ahotsa goratzen. Ez naiz irenen emirauzki, Auschwitzen, mila bederatzireun eta berrogeita bian. Ez naiz, ez naiz. Ez naiz Frida Kaloren bizkarrezurra, ez naiz Francesca Bodmanen argazki hautsia, ez naiz Luis Burjoasen armi arma, ez dakit margari duraz bezala zuntxitu ezaten. Nire irautzak, nire izena darama, hogeita garren mendeko gaitzak kutsatuta idazten dut. Hauxe da, nire buruaren kontra dudan erresistentzia ekintza bakarra. Zerrek Atxaldeon. Ez bakarrik haizea, etorzen ipar Nire bai. Eta 2000 an zazpian, ebilin nintzen eh, bizkaileko kostatik, lekeitio eta bilbo artean, sei egunez, eta noski gernikan gelditu nintzen. Gernikan, bakearen eh, museotik, ateratzean, Ipileraren duran, poema hau hasi zitzaidan. Bakea nahi dut, nigan eta zugan. Izuaren bezparak aurretan txertatuz. Gera latzak, hausi gaituen arren. Bakea nahi dut, bakea nahi dut, nigan eta zugan bakean nahi dut gugan eta haiengan Euskal lur itxas eta desertuek Ez dute lako indagaren aldareetan eskainiriko hau gotzen laguntza deien korrok tutarik gehiago jasan nahi bakea nahi dut bakea nahi dut higan eta harengan Hizkuntzak zainez ustu dizkigute eta mutu, eta mutu, eta mutu, eta mutu gabiltza, mintu gabe. Ez daki gura jada agurroak azaltzen, bakea nahi dut, bakea nahi dut, libertatea nahi dut, amodioa nahi dut, kalaka nahi dut, dena nahi dut gernika, haritza agaren oinetan zutunik, Euripean euripea, euripea, bakea nahi dut, bisos barik. Uarteak, jendeak bezala dira alde berdinetik aiai begiratzeko bitura daukagu. Portua begiko kitatzen dugu, ontziz. Itzuliko algara inoiz. Ez horrek zuritu ondartza itxura atentzean. Uartearen beste aldeak itxutzen gaitu. Metazanak apaltzen ditugu. Itzuliko algara inoiz. Batxorien intziria entzuten eta batuen izerdia milikatzen dugu. Aizea biloetan. Aizea biloetan. adiskidean erdian. Itzuliko algara inoiz. Barkoaren patroian, lehenma da txikan. Zoramenea maitatu Andreari Zoramenea maitatu Andreari urbiltzen gatzaio seinalaren sokezkatuak urratxa geldatzen digu. Itzuliko algara inoiz. Itzuliko algara inoiz. Uarteak, jenteak bezala dira. Izarro dinotxot. Ikusten ez den aldean gordetzen dituzte. Ekaitzek ireki eta orbaintzen etzaizkien zauri ustelduak itzuli kalgara. Bidea lehen zina joan, eta gara lai da. Nuka, batzuetan toka, ena gehienetan nuka. Aizani, zeruko odei ospel langar temaz jago, sartu eta irentzitza neuri malko horiek. Aizani, ez lehertu niretzat, negar egizan negar iretzat, nahi bali bandun, lori dortuaren zat, setiatzen gaituen gogotoaren zat, bihotz hautsien zat, daitezke agamako urdoan izar zat. Negar izan, negar, nahi bali baina nahi zani. Ez lehertu niretzat, langar tema zaro. Ez lehertu niretzat, aizani, ez txantxarik isuri niretzat. ezin dut sinistu. Ondartza erik, ondartza egiko tabernan gelditu naiz, goseak hila. Euskal Herriko Ostatu abosienetan durundatzen dire musikak, nagusi dira hemen ere, martxa eta bogoka. zaurizko itxasargipeko kanoi erdoilduak. Ezagutu ez ditudan gerra garaiak iradukitzen dizkit. Bornizko zinta bilbo inguruan. Dolores negarrez. Santonak urpekariak eta begoinaren malkoak. Bombardaketatik lekora. Bakearen umean aiz. Biotzaluak izkola baki izan algortako Luis Marik. Bunkeraren barneko elu beraino gidatzen nau. Aizu bidaide, errandit. Bakarrik bazabiltza eta klaustrofoboa zara. Esin sinistu. Begiak gauari egokitu zaizkit. Eta geroztik, Asta ganabil abil, dut sinistu bakearen umea naiz guztiok bat ostatuko bagaren ondoan. Thank you. Ricardo Leire eta Itxaron Berbak, Arkaitzkanok ere egin digu bere ekarpena eta saiatuko naiz alik eta ondo defendatzen ahotsa akusten baditu intzat. Tigre batekin bizi. Alferrik da ona nola heldu zen galdetzea. Gure aurreko maizterrak astu ote zuen deskuido edo maleziaz. Leioak zabalik utzi arau sartu ote zen gu hartu gabe geure disko bilduma gorroto duen bizi, lagunen jukutria ote den. Edo hilean behin, ura, gaza, argindarraren kontaduria aztertzera datorren langile guzo ordinarena. Irakurri ditut gustuko pentsalariak, Wittgenstein, Zioran, Steiner, baina ez dut aietan erantzunik topatu. Dakidan gauza bakarra da, tigre bat bizi dela gurean. Ura ikusi gabe egunak ematean ere, jada ez dio gulen bezala, joan ote den itxaropenik elkarri aitatzen, badakigu itzuli egingo dela eta itzuli egiten da. Tigre bat ez bat, horregatik ez jakin noiz bukatuko zaizkion bizitzak. Hor dagoela irudikatze hutsak eragosten digu sarri oetik ateratzea. Eiztari bokazioa piztu behar liguke tigreak eta ez digu piztu. Ginen anai arrebetarik ez guztiok, baina tigrearen da errua, beti izan zen aserreren bat haietako bakoitza betirako partitu zedinean, eta ez ginen erabatze guru egon tigrearen erruaz. Naiz eta ongi datorren batzuetan tigre bat etxean, errua nori egotzi izateko. Lanera berandu iristean diogu tigreagatik espalitz, batzuetan egia da, beste batzuetan ez. Tigre batekin bizizarenean erlojuak atzeratu egiten dira. Hain dela ematen duze, oso berandu dela jabetzen baitzara. Inoiz ez da uste duzun bezain garaiz, gezurra dirudi tigre batek atzapar horiekin erlojuetako horratzak mugitzeko abildadea izatea. Berba ampulosa dirudi baina ala da, denbora geratzeko gaitasuna du. Behar bada, ezken ituen ongi interpretatu zeinuak, oskailuan faltatzen ziren gauzak, armairu nasiak, arropa tarratatuak. Ernei bili beharra dago, tigre bat bizi bada zurean. Ez da tigre kumea bat ere, baina kaso kumeagoa zen lehen orain baino. Gurekin batera hasi da, tigre heldua zen hasieratik, ez dira bat bakarraren ordez bi tigre, hiru diozue, ez dugu segurantzia ergea batekorik. Etxekoak ezkara horretan adosi hartzen, gutxitan ikusi baitugu osorik. Batzuetan ez da geure bizkarrean sentitzen dugun presentzia lauzoa baino. Noiz atx, noiz kiratx. Gure ospakizunen zelatan, geure ametxe nahi duru, geure algaren gelozkor, geure lantuen zergatien jakin min. Buruak iratu orduko izatxa baino ez diogu ikusten, arrastak al leun desagertzen. Oin arrastoak moketan, zurrunga oianekoa, egurrezko zoruaren karranka. Arrasto txikiakia ia ikusezinak izaten dira batzuetan, hor segitzen duen seinale. Entzun izan dituta dituak irratian izketan. Tigre hau, tigre haura, tigre abestea, eta nik neure artean. Lekutan danitz horiek tigrerik bazen ute etxean. Tigre batekin bizi gara, baina ez ditugu elkarren begiak ezagutzen. Agudo ikasarazi genion etxeko txikien ari oinez, beldur ginelako ezote zuen tigreak izekatza tartuko bera ez beste inor lauroinka ikustea. Inor gutxi hausartzen zaizu etxera bizitan, tigre bat bizidenean zurean. Tigre batekin bizi garela astu egiten dugu sarri. Egun luzetan akordatu ere ez zaizue. Bapatean aurrez aurre topatzen duzun arte, egun seinalerik gabekoenean. Demagun asteazten batez, demagun udazkenean, demagun lanetik etxera goaztela, txistuka, nekatuta. Tigre batzuk nobleak direla diozue, tigreak tigre dira, aratagonien aiz ausartzen. Ez da babes ofizialeko etxea, baina tigre bat bizi da geurean. Pentsatu izan dugu etxea saltzea erosleari deuz ezan gabe. Ate guztiak zabalik laga eta aldegin dezan itxoitea. Etxeko iturri guztiak irekita utzi eta guk geuk aldegitea. Ia denetik pasa zaigu gurutik, baina atzenerako hori da egia, oitu egin gara tigre honekin bizitzen. Zorreta gara daiteke kariñorik tigre batekiko, zorreta gara daiteke, baina tigrea tigre da, ez ditu bere marrak erantzen. Arra da ala emea, berrogeita amar urte ditu, bost, irurogeita amabi, bosteun. Afalostean ark miazkatutako intxaurrak jan bitarte, tigrearen adinaz mintzatzen gara isilpean. Zartu ote den bat ere, moteldu edo zabartu, ez ote dena iruzurra, ez ote den tigre baten karetaz mozorrotutako bizkarroiren bat. Zehatz eta zuzen nahi nuke idatzi tigrearen marra biurrietan. Kalean barrena jende arizo, ez naiz galdetzera usartzen. Badu zuen zuek tigrerik etxean, esan egia. Bada tigre gabeko etxerik, ez ote da arramazka guztiok bizigaren nazioaren izena. Ez dute bada esaten antzekoak garela gizon emakume guztiok. Tigre batekin bizi naiz, eta ez dakit asmatuko nukeen bizitzen tigrerik bat ere gabe. Tigre batekin bizi arkaizkano. Aurrera egingo dugu eta kirmen uri beren olerki bat daukagu orain, ostadararen koloreak. Elkartu gaitezen eta baloiarekin jolaz, purgatu dezagun emandako pauso utxoro, ken dezagun muga mehatxari oro, ez inezmenak ez arrazak ez luke asola behar, elkartu gaitezen eta balioarekin jolaz baloia dugu jaurtiko eta ustikatuko, eta elkarren artean pasatuko, eta utxe egingo dugu golik egin ezean, giar zendo, izerdi distiratxu. Hoi irabaztea izango lizateke garaipen loriatxu. Baina galtzea ez lizateke izango horren besteko pena, jokoaren irakaspena, ez bada soilik lortzea izena. Ostadarraren koloreak oi hartzun neka ezin, Hainbat mintzaira soinu bakarreko aire, horrela denokalko dugu esan nolaz, garen elkartu eta baloiarekin jolaz. Areago izango gara anaiak, inoiz ez gehiago arrotzak, elkartu gaitezen eta balioarekin jolaz. Thank onaino gaurko artearen eta bakearen topaketa hauek eskerrik asko bene benetan hurbildu zareten guzti hori, baina eh, ekitaldi hau ondo amaitzeko eh, bonus bat, berak esan duen moduan, olerki berezi bat prestatu du itxaro bordak eta bere berbekin usten zaituztet. Eskerrik asko eta segi bakearen alde lanean, eskerrik asko. Pueba hau eskaintzen dut, Bakea eta artea segeren topaketa hauek antolatu dituzten guziek. Eskaintzen dut eh, bakearen museoari, eskaintzen dut bake gintzan ari diren guziek. Eskaintzen dut onaratu bildu diren jende bakoitzari, bai eta Euskaldun bakoitzari. Loratzen dabil sahatsa, erreka itxen egian, sortzen delarik aratsa, maitasun zure begian aizeak, burka ditzala eguneroko saminak, hor ditut zure itzala, eta ez bainatxe Zamatu dira mendeak, tristura batez uertu, irriak, utxak, gendeak, denak dituzte lehertu. Kolpean hitz onarturik zauritan azkenera ino, bagabiltza, oarturik, azkar garela horreino. Goizako laren daramat nek bihotzean, ukatzen duten biaga salbatzeko gau hotzean. Postu da, uhin algara, hartu nanzula eskutik. Zapaldu ezinak gara, itxas bazterrean zutik. Zapaldu ezinak gara,